Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag eh, har jag försökt hitta en plats där det inte är militärövning. Och den enda jag hittade var här. Fagla skidstadion i Boden. Dit jag kunde fara och även ha tak över huvudet nu när det har börjat eh, både regna och snöa. Så jag ska lasta ur bilen. Så återkommer jag. Hej på er! Idag är det fredag den 4 december. Och jag har tagit mig ut och ska göra lite lunch. Det har börjat regna och snöa. Så det är snöblandat regn. Det blåser så man blir fort kall. Jag har just gjort upp eld och ska börja förbereda för lunchen. Det jag tänkte prata om idag det är lite av vad som händer här framöver. Och det som händer är att jag har beställt en eh, tippi från One Tigris. Det är ingen stor pjäs. Den är 3 gånger 3 meter och 1,60 hög. Så det är väl det som jag väntar på nu, min tippi. Eh, det är lite svårt att vara ute just nu för de har fortfarande militärövningar. Så man kan inte fara var som man vill. Lisa, vad äter du på? Eh, där jag brukar vara, där är det ju såklart avstängt. Eh, de öppnar upp på helgerna. Och det är ju veckorna då som man kan göra saker. Ja, även helgerna går att göra saker. Men eh, jag känner som att det är så skönt att kunna bara vara. Plus att jag håller på att redigera filmer på helgerna när jag har möjlighet och inte har en hel massa annat och måste ta hänsyn till. Så så är det med det. Så idag tänkte jag göra lite högrevskorv och koka lite makaroner och steka lite lök. Det blir min lunch. Och lillvovan här, jag vet inte vad vi ska ge henne. Och makaronerna kommer jag koka upp på sprit, eller gasolköket. Istället för att skita ner kastrullen ovanpå elden. Så det blir väl inte steka korv, det blir grilla korv. Jag har börjat gå igenom mina filmer som jag skulle lägga upp. De som folk ville se sen förut. Eh, och eh, det finns så många filmer och jag har så många hårddiskar. Så jag har lite svårt att hitta alla. Men jag gör så gott jag kan. vi steka löken. Då får löken vara idag. Det är en grad inne i stan och här ute är det plus minus noll. vill ju inte solen riktigt upp. Hissen slutar ett. Och i det här vädret när det bara är mulet och eh, snöar och regnar. Ja, då är det ungefär så här ljust och sen blir det mörkt igen. Hej, kom, kom! Har du... Har du tror jag dig. Så man får som ta, ta väder för vad det är, men det är tråkigt att det alltid ska vara mulet. Man blir ju inte piggare för att det är mulet men ja. Bara gilla läget. Ja, men... du Oliver kvar. Jag ska bara tina upp den ordentligt åt dig. du Oliver kvar. Ja, du kan få kvar. Jag vill inte att du är så nära elden. Nej. Du kanske bränner dig. Du kanske bränner dig. du Oliver kvar. Ska jag sätta dit min korv? vad dum jag är. Korkboll, tar i... Nu brände jag mig. Den är ljummen invändigt så jag tror att hon ska klara att äta det här utan att bränna sig. Den får stå ett tag sen blir lite kallare. Man ser att det ryker men det är för att korven är varmare än temperaturen i luften. Inte där. Titta här Lisa. Här. Här har du mat. Jo, du ska få. Du ska få. Jo. Åh, du vädrar mat. Så i helgen kommer jag lägga upp massa filmer. Jag... Eh, eller massa och vad var det? Ah, tåget långt bort. Jag kommer lägga upp film i helgen samt att jag håller på att ändra lite på ett par hemsidor jag har. För jag har eh, mina domän hos Lopia och de är alldeles för dyr. Jag fick en räkning nu på webbhotell. 1400 kronor för ett år. Det är lite dyrt. Så jag håller på och ska få hjälp att byta till en annan plats som kostar 19 kronor i månaden. Så vi får väl se då. Och då slår jag ihop två hemsidor på en och samma istället för att ha två separata. Men det är det jag tillverkar smycken och där jag fotograferar min fotosida och min smyckesida. Som vill ni se smycken jag gör, silver, då ska ni gå in på arcticdesign.se som det står här nere. Och vill ni se lite av vad jag fotograferar, det, det kanske inte är så intressant. För jag fotar ju nästan allt. Men på hemsidan har jag mest körkort och familj, familjefotograferingar. Jag har även bröllop. Men det har jag plockat bort nu när det är Corona. Så annars har jag väldigt mycket landskapsbilder och landskapsfilmer. Men det är det jag ska lägga upp här på Naturliv. Vart är mat? Jo. Och lägg den. Det börjar blåsa med nu. Eh, det snöar lite större flingor. De hade väl lovat upp mot 3 decimeter snö. Boom. Men i blöt form kanske också. Så vi får väl se. korv och makaroner. Och lite ketchup. Samt lite aioli. Så. Det blir bra. Det blir bara mer och mer snö. hade ju med mig kokkaffe. Som jag tänkte koka men... Ja, nej jag tror jag gör det. Jag kokar lite kaffe. Nu ska äta klart. Dricka en kopp kaffe. Och fundera på vad ska jag för äventyr härnäst. Jag längtar ju till att få min tippi. Från One Tigris. Och se vad det är för någon. Den är ju inte med kjol längst ner. Så ska man vara ute på vintern då får man bygga upp runt omkring. Eller gräva ner sig. Men nu äter jag klart. Och så hoppas jag att ni får en jättetrevlig helg. För efter det här ska jag hem, mysa ner mig i soffan och bara må gott. Så ha det bäst så länge så ses vi snart igen. Hej då! Mm.